Sraith Pictiúr 4. Ná húsáid an cárta creidmheasa gan chead. An Aoine a bhí ann. Bhí Seán agus Máire ag brabhsáil ar an idirlíon nuair a chonaic siad go mbeadh ceolchoirm ar siúl sa Staid Aviva go luath. Dúirt Seán go raibh an banna ceoil go hiontach. Dúirt sé gur mhaith leis dul chuig an cheolchoirm. Bhí a fhios ag Máire go raibh cárta creidmheasa Dhaid ar an matal. Bhí uimhir an chárta ar eolas aici. Chuaigh Seán isteach sa seomra suite. Rug sé ar chárta Dhaid agus d'fhill sé ar an ríomhaire. Ba é céad euro an praghas iomlán a bhí ar an dá thicéad. Cheannaigh siad an dá thicéad le cárta creidmheas a Dhaid. Bhí áthas an domhain ar an mbeirt acu. Bhí siad ag tnúth go mór leis an lá mór. Tháinig lá na ceolchoirme ar deireadh. Thóg an bheirt acu an Dart go dtí stáisiún Lansdún. Bhí sceitimíní orthu ag dul isteach geataí na staide. Bhí an áit dubh le daoine agus bhí atmaisféar leictreach ann. Chan an grúpa ceoil ar feadh dhá uair a chloig go leith. Bhí an lucht éisteachta ag canadh agus ag damhsa leis an gceol. An tseachtain i ndiaidh na ceolchoirme tháinig bille chárta chreidmheasa sa phost. D'oscail Daid an bille agus baineadh geit uafásach as. Chonaic sé costas na dticéad ar an mbille. Níor thuig sé an scéal ar chor ar bith. Chuir sé glaoch ar an mbanc. Dúradh leis gur ceannaíodh na ticéid ar an idirlíon. Labhair Daid le Mam faoin mbille agus ansin labhair siad leis na páistí. D'iarr Daid ar na páistí an scéal a mhíniú. Bhí fearg an domhain ar na tuismitheoirí leo. D'admhaigh Seán gur cheannaigh sé na ticéid. Dúirt Máire go raibh brón uirthi. Bhí aiféala ar an mbeirt acu. Thug na tuismitheoirí íde béil do na páistí. Chuir siad ag glanadh an tí iad. Rinne Máire an folúsghlanadh. Nigh Seán fuinneoga an tí. Cheap an bheirt go raibh ceacht thábhachtach foghlamtha acu. Mar a deir an seanfhocal, ní féidir ceann críonna a chur ar ghualainn óg.